Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Cangkrukan jangan lupa subscribe like share dan komen mudah-mudahan ini bermanfaat ini kalau tidak salah sudah hari ke 28 kita di rumah saja nah jangan lupa jika keluar rumah pakai masker menggunakan masker masker kain kalau ini handmade kebetulan uh, karya dari istri saya sendiri nah walaupun di rumah ya tetap berusaha untuk mengisi kesibukan nah kali ini selain nonton live-nya Ambiar Didi Kempot kebetulan juga membantu Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul untuk mendata warga yang ada di warga Gunung Kidul yang ada di Jakarta untuk mendapatkan bantuan sembako sebagai bentuk keprihatinan Ikatan Keluarga Gunung Kidul bersama sponsor untuk meringankan beban warga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek. Nah, kalau saya khususnya menangani untuk wilayah koordinator wilayah Kecamatan Gedang Sari. Gedang Sari ini juga berada di Gunung Kidul. Nah ini ada ratusan data yang saat ini sedang saya input eh, dalam beberapa hari ini. Dan inilah mungkin bentuk yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik, bela negara. Satu, bela negara dengan kita tetap di rumah. Dua, melakukan hal-hal yang positif buat kita, buat keluarga kita, dan buat sesama. Walaupun saya sendiri saat ini pekerjaan saya pospon semua karena saya bekerja lepas di bidang jasa komunikasi media relations dan public relations juga e, pemberitaan media nah ini sambil mengerjakan data-data sorter data sambil mendengarkan live-nya konser amal di Kempot di rumah aja nah saat ini memang ada beberapa data yang sedang saya kerjakan ini untuk sortir nah ini kebetulan diri kebot konser dari rumah dan sungguh luar biasa bantuannya juga sudah cukup besar nah sambil juga saya mengerjakan ini sortir nama-nama melengkapi data dan lain-lain memastikan agar satu bantuan yang diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Gunung Kidul ini sampai dan tidak nyasar ini memang sudah ada beberapa kali ini tahap kedua yang saya susun nah mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk bela negara saya salah satu bentuk untuk berbuat baik di tengah pandemi COVID-19 ini dan salah satu bentuk untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, teman-teman juga tentu bisa dan melakukan berbagai hal. Walaupun kondisi pribadi tentu juga membutuhkan fokus, tapi tidak menyulutkan kita eh, menyulutkan kita untuk melakukan kebaikan walaupun hanya membantu menyusun data-data agar bantuan sosial ini nyampe ke orang yang bersangkutan tidak nyasar tidak double sehingga bisa berkesinambungan jadi selalu sehat untuk kita sehat untuk Indonesia mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti semula salam bela negara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh